Unacademy let's crack it hi guys so welcome to Unacademy so आज का रिडल ऑफ द क्वेश्चन है रिलेटेड टू सच और जू जैसे एग्जैक्टली uh, तीन ट्रिपलेट्स हैं जोन जैक एंड जो तीनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं और जोन हमेशा सच बोलता है जैक हमेशा झूठ बोलता है और जो सच भी बोल सकता है और झूठ भी बोल सकता है दोनों चीज़ें कुछ भी वी डोंट नो तीनों लाइन में बैठे हैं हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है जब मैंने फर्स्ट पर्सन से पूछा कि मिडल में कौन है उसने जवाब दिया मिडल में जॉन बैठा है राइट फिर मैंने मिडल वाले से पूछा कि मिडल में कौन है मतलब आप कौन है उसने जवाब दिया मैं जो हूँ फिर थर्ड से पूछा थर्ड ने जवाब दिया कि मिडल में जैक बैठा है सो गाइज आपको ये फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली exactly कौन कहाँ पर बैठा है राइट सो ट्रुथ जॉन हमेशा सच बोलता है जो हमेशा झूठ बोलता है जैक हमेशा झूठ बोलता है और जो सच झूठ झूठ दोनों बोल सकता है फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए Bye guys.